まずアプリケーション開きますとマイ天気というページが出てきますちなみにウェザーニュースキャスター募集中です空 <laughs> ミッションの前にキャスター募集してます私もねこのバナー見て募集した応募したんですよだから懐かしい気持ちになりましたね <laughs> ぜひお近くになりたい方がいらっしゃったら教えてあげてください <laughs> 運命が変わりますよ多分 説得力あります <laughs> さあ空ミッション見ていきたいと思います